Ünite 1 Merhaba B Alfabe Dil bilgisi Türkçe'de 29 harf vardır. Bunların 8'i ünlü harf, 21'i ünsüz harftir. A B C Ç D E F G yumuşak G H I I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Ünsüzler B C Ç D F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Ünlüler kalın. A, I, O, U ince E İ Ö Ü 1. Aşağıdaki boşlukları sırasıyla harflerle dolduralım. Yazma 3. Aşağıdaki boşluklara yeni kelimeler yazalım. A. Arkadaş B. Baba C. Ceviz Ç. Çocuk D. Ders E ev, F, fare, G, gül, yumuşak G, ağaç, H, havuç, I, ızgara, İ, iş, J, jilet, K, kalem. L lale. M masa. N numara. O otobüs. Ö öğretmen. P para. R resim. S saç. Ş şişe. T tahta, u, uçurtma, ü, ütü, ve vazo, y yemek, z, zeytin. 4. Aşağıdaki karışık harfleri düzenleyelim ve kelimeleri yazalım, kalem, masa, silgi, sözlük, kapı, tahta, kitap, defter, çanta, bilgisayar,